Em 2018, a gente lançou o nosso primeiro programa de residências de curta duração no LAB. A gente abriu uma chamada pública, que teve um retorno muito legal. Pessoas de mais de 30 países se inscreveram, mais de 20 cidades brasileiras. E a gente teve mais de 130 inscrições. Foi um processo difícil de escolha e a gente acabou escolhendo cinco residentes que ficaram um mês cada no nosso lab. O, programa de residência de curta duração do, do Instituto ele é uma proposta de convivência entre artistas da região com artistas internacionais e de outras regiões do Brasil. É também uma proposta de troca e aprendizagem contínua e comum. A investigação que a gente faz a partir do programa é qual que é a arte do comum e como que é essa estética. Se a gente for imaginar um mundo a partir do comum, a partir do encontro, como ele é? quais processos, performances e imagens ele traz. Para o edital do Oi Futuro, a gente inscreveu uma nova edição do Programa de Residências de Curta Duração do Lab Procomum para selecionar oito residentes através de uma nova chamada pública que vão acontecer entre 2019 e 2020 e justamente a gente quer, além de receber essas pessoas, estimular essa troca, também fazer uma investigação sobre o que é documentar esses processos a partir de uma linguagem audiovisual, sobre o que é a estética do comum. Se a gente pensa o comum e a gente está vivendo aquilo, como que a gente consegue trazer isso para imagens e contar essa história? Muito obrigada pela oportunidade e a gente convida vocês a construir com a gente um mundo melhor.